بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہن شفیق اللہ ٹریڈنگس والی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں ٹیکس کی انفو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں گوگل کی طرف سے ایک ای میل آئی ہوئی تھی تو اس میں ہمیں آگاہ کیا گیا تھا جی کہ آپ اپنے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں اپنی ٹیکس انفو جو ہے وہ ایڈ کریں تو آج کی ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستوں ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ نے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے جی دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں میں یہاں پر ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں میں نے یہاں پر ایڈسنس لاگ ان لکھا تو میں نے یہاں پر جیسے ہی ایڈسنس لاگ ان پہ میں نے کلک کیا تو میرے پاس یہ ایک پیج جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اگر میں یوٹیوب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروں تو اس میں بھی آپ چیک کریں گے تو یہاں پر میں اس کو اپلوڈنگ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اپلوڈنگ پہ کلک کیا تو سپوز آپ کسی بھی طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر بھی ایک آپشن آئی تھی کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں action require creator outside of the U S submit your tax information in AdSense to ensure potential tax to your earning and accurate ٹھیک ہے دوستو یہ آ چکی تھی تو یا آپ یہاں پر سبمٹ ٹیکس انفو بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے اکاؤنٹ میں آئے تو یہاں پر آپ دیکھیں important check additional tax info required for you YouTube creators کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لیے ہم یہاں پر مینیج ٹیکس انفو پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ میسج نہیں آ رہا ڈسمس ہو چکا ہے تو آپ پیمنٹ پہ کلک کریں پیمنٹ پہ کلک کریں گے تب بھی آپ کو یہ میسیج مل جائے گا اور آپ کو ای میل میں بھی اس یہ میسیج مل جائے گا آپ وہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو میں اس کو فٹافٹ سے جلدی سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں مینج ٹیکس انفو پہ میں نے کلک کیا تو جیسے ہی میں نے مینج ٹیکس انفو پہ کلیا تو میرے پاس جو نیکسٹ پیج آئے گا تو یہاں پر یہ مجھ سے ریکوائر کرے گا میرا ای میل ایڈریس تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا جی مینج ٹیکس انفو تو یہ ہمارا دیکھیں یہ ہماری ایکشن ریکوائر یوٹیوب کریٹرس کے لیے ہے یہ جس یوٹیوب کریٹرس کے لیے میں نے ٹیکس انفو تو آپ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں میں یہیں پر سے کلک کرتا ہوں یہیں پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پیج میں جب جائیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا آتا ہے میرے پاس اس میں میرا انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے اس وجہ سے تو میرے پاس جو ہے وہ چیز آ رہی وہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر دیکھیں تو to get pay out from Google make sure to provide tax info یہ ٹیکس انفو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں ایڈ ٹیکس انفو پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ایڈ ٹیکس انفو پہ کلک کیا تو میرے پاس نیکسٹ ونڈو اوپن ہو گئی ابھی اس ونڈو پہ ہم کیا کریں گے یہ ہم سے ریکوائر کرے گا سائن ان دوبارہ کروائے گا تو ہم سیم اپنے پاسورڈ سے سائن ان کریں گے میں اس کو سائن ان کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو سائن ان کیا تو اپنے اسی ہی آئی ڈی سے میں نے اس کو سائن ان کرنا ہے جس سے میرا یہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو جیسے یہ اس کو ویریفر کے سائن ان کر کے نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا تو آگے ہم چلتے ہیں یہ میرے پاس سائن ان ہو چکا ہے میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا سلو تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک آپشن آئی ہے انڈیویجول اور ایک ہے نان انڈیویجول دوستو میں نے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں جو بتایا تھا وہ تھا انڈیویجول اور نان انڈیویجول ان لوگوں کے لیے تھا جو بزنس کے لیے یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پر انڈیویجول ہی سلیکٹ کروں گا میں نے جیسے ہی انڈیویجول سلیکٹ کیا اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ پہ are you citizen of residence of the united state میں اس پہ نیکسٹ نو پہ کلک کر کے نیکسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ میں یو ایس کا ریزیڈنسل نہیں ہوں تو میں یہاں پر ابھی نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پر یہ آپشن آ رہی ہے جی آپ کون سا فارم یوز کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ جو فارم آپ non U S individual non U S اور انڈیویجول جو کریٹرز ہیں ان کے لیے ہے یا پھر نان یوز بزنس کے لیے ہے تو میں نان یوز انڈیویجول کریٹرز کے لیے جو ہے وہ فارم یوز کروں گا start W dash eight N form جو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپشن آ چکا ہے جی فارم یہ اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے جی ٹیکس آئیڈینٹی جو ہے وہ ہم بتائیں گے جو نام ہے وہ آپ نے نام وہ لکھنا ہے جو آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ میں اپروول کے لیے جو آپ کا لیگل نیم ہے جو دیا تھا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈی بی اے لکھنا یہ آپشنل ہوتا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کنٹری ریجن جو ہے وہ سٹیزن شپ ڈگری وہ ہماری پاکستان ہے میں وہ کروں گا اور آپ کا جو بھی آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر فوراً ٹی آئی این نمبر ہے اور یہاں پر U S I T I N اور S I N S S N number ہے تو میں اس میں تو یہاں پر فوراً ٹی آئی این نمبر جو ہے یہاں پر آپ نے C N I C number add کرنا ہے جو آپ کا Pakistani C N I C number ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ سی این آئی سی نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تو ابھی اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ ہم نان یو ایس ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پر سی این آئی سی لکھا ہے ایس ایس این نمبر نہیں لکھا تو میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو ابھی ہم یہاں پر آپ دیکھیں پرماننٹ ریزیڈنس ایڈریس تو میں یہاں پر ریزیڈنس ایڈریس جو ہے وہ لکھوں گا وہ یہاں پر دوستو ہم نے اس کو چیک پوسٹ لگائیں گے اور یہاں پر کنٹری جو میرا آلریڈی پاکستان سلیکٹ کیا ہوا ہے جو پہلا میں نے ٹیکس آئیڈینٹی دی ہے اس میں سے اور اس کے بعد ایڈریس لائن ون ہے یہاں پر میں وہ ایڈریس لکھوں گا جو میرا ایڈسنس اکاؤنٹ میں آلریڈی موجود تھا تو میں جلدی سے وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو میں نے یہ سارا اس میں ایڈریس جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہے میلنگ ایڈریس ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں دوستوں mailing address is the same as permanent address تو میں اس کو سیم ایز کرتا ہوں سیم ایز کرنے کے بعد میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس نیکسٹ پیج جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکس آئیڈینٹی اس نے لے لی ہے جی tax foreign tax I D number بھی اس میں لے لیا ہے پرماننٹ ایڈریس بھی لے لیا ہے اور میلنگ ایڈریس سیم ایز لے لیا ہے اب یہ ہم لکھیں گے ٹیکس ٹریٹری تو ابھی ہم یہاں پر آپشن 3 پہ آ چکے ہیں ٹیکسٹریٹی کلیرٹی پہ تو ہم یہاں پر کیا کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس تھرڈ آپشن آ رہی ہے ٹیکس ٹریٹی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جی are you claiming a reduced rate of ود ہولڈنگ انڈر اے ٹیکس ٹریٹی تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ آپ کا ریڈیوس ریٹ ہے یا پھر آپ کا جو کنٹری ہے وہ آلریڈی امریکہ کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی ہے یا نہیں تو ہمارا ملک پاکستان ہے تو یہ پاکستان آلریڈی ہے تو میں اس کو یس پہ کلک کرتا ہوں یس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں resident of country region claiming treaty treaty of with the U S تو میں یہاں پر چیک باکس پہ چیک لگاتا ہوں چیک باکس پہ چیک لگانے کے بعد یہاں پر کنٹری جو ہے وہ میں دوبارہ سے سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر کنٹری میں نے سلیکٹ کیا کنٹری سلیکٹ کرنے کے بعد اسپیشل ریٹ کنڈیشن سروسز میں جو ہے وہ میں سروسز ایڈسنس کی لے رہا ہوں تو میں اس لیے ایڈسنس پہ کلک کروں گا یہاں پر میں نے ایڈسنس پہ کلک کیا تو یہاں پر جو ہے آ گیا جی آرٹیکل اینڈ پیراگراف اینڈ ود ہولڈنگ ریٹ تو اس پر میں کیا کروں گا دوستو یہاں پر ہم آرٹیکل اینڈ پیراگراف میں لکھیں آرٹیکل اینڈ پیراگراف پہ میں ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کروں گا تو آرٹیکل تھری اینڈ پیراگراف میں یہ لکھوں گا ویڈ ہولڈنگ ریٹ تو یہاں پر ود ہولڈنگ ریٹ ہے زیرو میں سلیکٹ کروں گا زیرو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ایز نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر چیک باکس لگاؤں گا یہاں پر چیک باکس تو یہاں پر چیک باکس لگانے کے بعد میں یہاں پر نیکسٹ جو ہے آپشن ہے اس پہ بھی چیک لگاتا ہوں میں نے اس پہ چیک لگایا اور یہاں پر ڈراپ ڈاؤن پہ میں یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں no treaty of this income type and ود ہولڈنگ ریٹ میں میں اس کو تھرٹی پرسینٹ دوں گا اس کے لیے اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ پھر ہم چیک باکس لگائیں گے یہاں پر چیک باکس میں چیک لگائیں گے اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ بھی ادر کاپی رائٹ رائلٹیز اس پہ میں چیک لگاؤں ابھی پھر ڈراپ ڈاؤن پہ یہاں پر میں کلک کروں گا اور article eight and paragraph one اور جو نیکسٹ جو ہے یہاں پر بھی ہولڈنگ میں میں اس کو سلیکٹ کروں گا zero percent zero percent reduce rate تو یہاں پر میں یہاں پر لکھوں گا ریزن نیم شفیق تو اس نے نیکسٹ پہ آپشن دے دیا یہاں پر میں پھر اس کو چیک باکس پہ چیک لگا کے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی ہم دیکھیں نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو یہاں پر یہ اس کو ڈاکومنٹ جو ہے ہمارا ٹیکس فارم جو ہے وہ اس کا پریویو دے گا جیسے یہ ٹیکس فارم کا پریویو دے میں اس کو پراپرلی چیک کروں گا چیک کرنے کے بعد پھر اس میں جو ڈیٹیلس ہے اس کو سارے کو میں ویریفائی کروں گا تو میرے پاس دوستو یہ فارم جو ہے وہ ڈاکیومنٹ پریویو جو ہے وہ ہو چکا ہے this is how document will be preview for P D F as confirm your information تو چار فارم جو ہے وہ اوپن کر دیے ہیں motion picture and T V کے لیے ادر کاپی رائٹس کے لیے سروسز کے لیے ڈیفالٹ کے لیے میں یہاں پر اس کو چیک باکس پہ کلک چیک لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر انہوں نے جی آپ کا جو لیگل نیم ہے وہ سلیکٹ وہ پوچھا ہے جو آپ نے سائن کرنا ہے تو یوں میں یہاں پر میں اپنا جو نیم ہے اس کے اسپیلنگ والا اسپیلنگ وغیرہ سب کچھ میں پراپرلی چیک کر لیتا ہوں چیک کرنے کے بعد میں اس میں لکھ دیتا ہوں میں نے اپنا اسپیلنگ وغیرہ چیک کر لیے تو یہاں پر میں نے یہ لکھنے کے بعد ابھی میں اس کے بعد یہاں پر are you the personal listed to signature of this section تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس جو سیکشن ہے اس کے لیے پرسنل لسٹڈ ہیں تو میں یہاں پر اس کو یس پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں آلریڈی خود ہی ہوں اپنے بہاف پہ کر رہا ہوں تو میں یہاں پر یس پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کروں گا جیسے میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ دو آپشن مزید آپشن آ گئے ہیں پر آپ کے پاس آپشن آ چکی ہے جی یہ دو آپشن ہیں یہ سر نو کے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جی کہ یہاں پر نو پہ کلک کریں گے جیسے ہی نو پہ کلک کریں گے تو ایک آپشن آپ کے پاس اور آ جائے گی تو اس کو آپ چیک باکس پہ چیک لگائیں گے جیسے آپ چیک باکس پہ چیک لگائیں تو اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ اور آپشن دو آ جائے تو ابھی دوستو یہاں پر جو آپشن دو آ چکی ہیں یہاں پر ان آپشنس میں ہم کیا کریں گے کہ انہوں نے پوچھا ہے یہ کہ آلریڈی یہاں پر آپشن لکھے I am providing tax info for a new or existing payments profile یعنی کہ اگر آپ نے آلریڈی اس میں پیمنٹ نہیں لی ہوئی تو اس اس اس کے لیے آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور اگر آپ نے آلریڈی پیمنٹ لی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ چیک آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں I am providing tax info for an existing payment profile that has previously received کہ آلریڈی آپ نے اس کو پیمنٹ ریسیو کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ اس کو ایڈ فارم کو فل کر رہے ہیں تو میں سیکنڈ آپشن کو کلک کروں گا اور سیکنڈ آپشن کو کلک کرنے کے بعد نیکسٹ میرے پاس ایک اور چیک باکس آ جائے گا میں یہاں پر چیک باکس پہ کلک کرتا ہوں چیک باکس پہ کلک کرنے کے بعد چینجز پہ آلریڈی چینجز آ چکی ہیں تو میں یہ آپشن ہے تو میں اس کو ایز اٹ ہی ایز اٹ از ہی چھوڑ کے سبمٹ پہ کلک دوستو جیسے میں نے سبمٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر یہ پیج جو ہے یہ آگے فارورڈ ہو جائے گا جیسے یہ آگے فارورڈ ہو جائے تو اس کے لیے میرے پاس جو فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے یہ اس میں جیسے یہ فارم اوپن ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپن ہی دکھاتا ہوں یہیں پر میرے پاس انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے تو اس وجہ سے یہ پرابلم کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں جی کہ یونائیٹیڈ اسٹیٹ ایکس انفو یہاں پر انہوں نے بتا دیا اسٹیٹس اپروو ہے نام ہے وہ میرا تمام چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں یہ یہاں پر تھرٹی پرسینٹ کلیمڈ ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں ہو چکی ہیں پراپر تو میرے پاس یہ ٹیکس انفو جو ہے وہ پراپرلی ایڈ ہو چکی ہے تو میرے پاس یہاں پر دیکھیں یہ پانچ اپریل کو میں نے یہ فارم سبمٹ کیا ہے اور یعنی کہ آج کے دن ہی میں نے اس کو سبمٹ کیا ہے تو میرے پاس یہ فارم جو ہے وہ میرا اپرووڈ میں آ چکا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ریٹ جو ہے وہ ہر چیز کلیم میں ہو چکے ہیں تو ابھی میرا جو ٹیکس انفو ہے وہ پراپرلی اس میں ایڈ ہو چکی ہے ابھی میں اس کو ہوم پہ کلک کروں گا اور جیسے ہی میں ہوم پہ کلک کروں گا تو یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں یہ میرے پاس آپشن جو ہے وہ فور ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستوں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ